Bonjour, je suis Maher Latiri. Je suis ici en Belgique depuis 2001. Je suis marié, un, un enfant. Il a l'âge de 14 ans. En 1992, j'ai un accident de mobilette il y a une, voiture qui m'a pris de côté, euh, côté droite. Et alors, la l'ambulance, est venu après euh, une bonne euh, deux heures. Et après, il m'a amené à l'hôpital. L'hôpital, il pensait que c'était une fracture. Il m'a mis de plâtre. Mais c'était pas. quand quelqu'un euh, la fracture ne doit pas demander de boire de l'eau. Mon oncle, était là-bas, il a dit que ce c'est pas juste. Puis je demande de boire de l'eau. Elle a paniqué, elle était dans l'urgence. Elle m'a amené euh, à un autre hôpital. Après un autre hôpital, après l'ambulance l'a fait deux, trois fois aller-retour. Je suis dedans, avec le plâtre. C'est déjà foutu. Parce qu'il y avait trois veines qu'ils ont coupées. C'est Citroën. Euh, après une, opération de 7 heures, ils ont vécu. C'est foutu. Ils m'ont dit, après ils m'ont revenu, ils m'ont dit qu'ils doivent être amputés. Parce que moi, d'abord, j'ai commencé avec une prothèse en bois. Une prothèse en bois, ça veut dire qu'elle est lourde, avec une ceinture ici. À mon arrivée en Belgique, j'ai mon premier prothèse hydraulique. marche avec mes pas. J'étais content. chaque trois ans, je dois avoir une nouvelle. Et maintenant, ils m'ont proposé ça. J'ai dit tout de suite, je vais essayer, je vais les aider. parce que je suis quelqu'un curieux, je, je, dois voir des nouveautés. Euh, je, vais les aider. C'est des chercheurs qui cherchent. Hein. Je vais les... Et c'est une nouvelle prothèse, euh, on est au début, hein, maintenant, de faire... Euh, chaque fois on va découvrir quelque chose de ce qu'on arrive. Je trouve qu'elle est souple, souple pour ma chaîne, hein. surtout quand ça monte. j'ai pas Quand je remonte avec cette prothèse, c'est difficile Avec la nouvelle là maintenant, c'est simple, ça monte tout seul. Comme quelqu'un et euh, deux gens. curioso de agora eu vou ali Eu espero. fazer fermo vivo. Se é quelqu'un Eu vou fazer cani. Je vais toujours cani.